我是神经内科的秦医生。我的朋友思思最近工作上经常忘记事情，老板布置的任务转身就忘了。那么，到底怎样可以初步判断自己的记忆力是否有问题呢？我们可以简单的问一个问题，譬如说早上吃了什么，看看记不记得近几个小时发生的事情。还可以问一下父母叫什么，家里住在哪里，看看有没有常识记忆出了问题。如果需要更专业的判断。 一定要去专科就诊，进行专业的神经心理评估。大家好，我是神经内科的秦医生。我的朋友思思最近做了一个头部 CT，竟然发现自己有脑萎缩，这可把她给吓坏了。可是医生却跟她说没有关系，这是为什么呢？ 这脑萎缩有很多个原因，有生理性的，也就是跟年龄相关的原因，也有跟病理性的，比如说中风呀、脑袋额颞叶痴呆呀等等不同疾病导致的脑萎缩。那么我们今天就看看生理性，也就是跟年龄相关的脑萎缩是怎样的呢？其实呀，从出生到七岁左右，我们的脑容积呢是不断的增多的，但是到了十岁开始，神经细胞就开始出现了凋亡的现象。 人到中年之后，脑容积就会开始不断的出现减少的情况，平均每十年就会减少百分之二左右。六十岁以上的时候，每年都会减少百分之零点五到百分之一左右。所以说，这些与年龄相关的生理性的脑萎缩，就跟我们皮肤长的皱纹一样，是一种自然的现象，不用过于担心。 大家好，我是神经内科的秦医生。思思就很疑惑了，皮肤不好，我们可以做 SPA、敷面膜；脑萎缩了，我们可以怎么办呢？首先，运动锻炼可以减少脑容积的丢失；其次，补充维生素 B、戒酒可以减少脑萎缩的发生；最后，低盐低脂饮食，注意血压和血糖的控制，减少脑卒中等脑袋疾病的发生，也是减少脑萎缩的非常重要的一个方法。 了解更多医学科普知识，请大家关注我。